kaj začnem in česa naj se lotim Tud če tole napišem, nič ne bo kot kar jaz očem Preveč jih je umrlo že med mojim rapom A politiki se vilajo žepe za žepom Ljudje v bogi lačni je skoraj brez obleh Skor saj dan do umre, ker nima nič za jes Ker noben jim ne nudi ustrezne pomoči Očitno sem edini, ki v srcu me skrivi Res ne vem, kam gre ta naca po fankliču svet Mam feeling, da je z njega dan, če dalje bolj zadet In ta sebični hlinc, ki je zadev na loteriji energiji Lapi doder na ljudi, ki so topljeni v recesiji Ke niso sami krivi, da so nažalost takšni Od saske izmed nas in so prav čisto ni srkačni So li ljudje, ki živijo kakor mi A nekterim se to za čudo fucking smešno zdi In ti nesrečne zdi po ulicah močno trpijo Topline si želijo, a jo malo kdaj dobijo A si si kdaj zamislil biti tam na njihovem mestu Verjetno mnogo huje je kot v malem arestu Arestu, arestu je beseda, ne razumejo kdo jo pa se naraje sprenevede in z osadska izmed nas premaka tu cveta ogleda so folke skobre čustva in se tega ne zaveda vse kar rabi je pijač ljubezen in kruh edini ki jih ljubi je iz ono stranstva duh dejstvo je da če pomagaš nič ne izgubiš lahko pa jim na boljše to življenje spremeniš ker si so se rodili in imeli načrte sam kasnej prstano ulici kasnej ne potrte so v šolo in se maksimalno učili, a nažalost boj za so, da so na koncu izgubili. In ko je zima, je za njih leto na huje, takrat lahko so te jih predlazo varuje. Z leti izgubile voljo, kasneje gre v droge, saveni z tega pekla več ne vidijo svobode. Želijo si preteklosti, a ja, te za njih več ni, no to ste enkrat ko odide pa nazaj ni. A kar najbolj boli, je spomin z otroški dni, ko imeli so družine in še srečni so bili.